Բարև ձեզ։ React-ով ծրագիր գրելուց պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ մեր render-ները լինեն շատ քիչ։ Ինչ նկատի ունեմ render-ները։ Դե եթե class component-ում եք, նկատի ունեմ հենց render ֆունկցիան, որ ինքը քիչ կանչվի։ Եթե օգտագործում եք functional component-ները, այսինքն երբ որ ձեր component-ները հենց ֆունկցիա են, նկատի ունեմ հենց այդ ֆունկցիան։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որ քիչ կանչվի։ Ինչու՞։ Դա դե եթե փոքր է ծրագիրը, այսինքն շատ քիչ կոմպոնենտ ունեք, իհարկե սա խնդիր չի, բայց երբ որ դուք ունեք մեծ ծրագիր եւ բազմաթիվ կոմպոնենտներ են նկարվում էկրանի վրա, այդ ֆունկցիաները եթե անընդհատ կանչվեն, ձեր ծրագիրը կարող է բավականին դանդաղ աշխատել։ Դենց որ եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է օպտիմիզացնել մեր render-ները, այսինքն ամեն ինչ անել, որ մեր render-ները ավելորդ անգամ չկանչվեն Որ հասկանանք ինչպես դա կարելի անել, եկեք ուսումնասիրենք մի օրինակ։ Ուրեմն ստեղ ես կկոլաբորեմ մի հատ կոմպոնենտ եւ կտեսնենք ինչպես է նա աշխատում, ինչ ինչի է նա ավելորդ ռենդերներ անում եւ հետո կտեսնենք ինչպես դա կարելի է շտկել, կարելի է օպտիմիզացնել նրան։ Ուրեմն սա շատ դադարք parse React app է, հա, որը ընդհանրապես ուրեմն տպում է Hello Armenia էկրանի վրա։ Եկեք ինչու՞ չէ, ստեղ ստեղծենք մի հատ state, որպեսզի պահենք մի քիչ ինֆորմացիա, այնց որ use state hook-ը կօգտագործենք, թող նախնական արժեքը լինի data text, դա իհարկե վերադասնում է մի հատ զանգված, որը մեր մենք destruct կանենք, text-ի եւ set text։ Հետո ստեղ hello armenia-ի տեղը եկեք ստեղծենք մի հատ input type text որի արժեքը value-ն թող լինի այդ տեքստը եւ on change, երբ որ նա փոխվի, մենք ուզում ենք, որ ուրեմն ինչ անի։ Ինքը ուրեմն կանչի set text e.target.value արժեքով, այսինքն իր ներքին արժեքով։ Եվ որպեսի տեսնենք, որ ինքը իրոք ուրեմն ստացավ այդ արժեքը, եկեք նրան նկարենք միած span-ի մեջ, հենց որ եկեք ստեղ նկարենք այդ տեքստը, Ահա, հիմա այսինքն ստեղ, եթե մենք տպենք, ինչպես տեսնում ենք, տեքստը կա։ Okay, շատ բարձ։ Հիմա եկեք ստեղծենք մի հատ component, որին կկոչենք video player, որովհետև ինքը կնվագի վիդեոներ, հենց որ new file uh, video player.js Ուրեմն ստեղ անում ենք export default մի հատ function video player, հա, մեր component-ի անունը, որը կընդունի ուրեմն props, որի մեջ կլինի source, դա հղումն է այն վիդեո ֆայլի, որ մենք կնկարենք, կվերադարձնենք մի հատ div, որի մեջ կդնենք մի հատ video element, video-ն HTML5 element է, որը հնարավորություն է տալիս վիդեոներ ցույց տալ, որի source-ը, այսինքն հասցեն ֆայլի, որ ինքը նվագելու է, կլինի այդ մեր տրված, ուրեմն ֆայլը, ինչ որ sense մի բան։ Ա, տակ, հետո հիմա իրեն պետք է օգտագործենք նենց որ կվերադառնանք ստեղ եւ գրենք ուրեմն video player այսպես եւ իր source-ը կլինի ուրեմն սա ուղղակի հասցե է դեպի ինչ որ վիդեոյի, հա? Եվ ինչպես տեսնում եք, նա ուրեմն նկարվում է, բայց դեռ չի նվագում, որովհետեւ ոնց որ նվագելու հրամանը դեռ չենք տվել։ Հենց որ եկեք վերադառնանք մեր video player-ին, հեսա եւ ավելացնենք կոճակներ, հա, նվագելու եւ պաուզա անելու։ Նենց որ եկեք ավելացնենք button, կոչենք նրան play, մի հատ էլ կոճակ ավելացնենք button եւ կոչենք նրան, չգիտեմ, pause, հա, այսինքն նվագել եւ պաուզա անել։ Հիմա երկուսն էլ կունենան on click, on click, չէ, այսինքն որտեղ որ մենք եւ իմանանք, երբ որ ուրեմն այս կոճակը click արվել, մենք կիմանանք եւ այս ֆունկցիան կկանչվի։ Այդ ժամանակ մենք պետք է այս element-ին ասել, որ ուրեմն պետք է նվագի։ Բայց ոնց նրան ասել, ուրեմն մենք պետք է հղում դեպի հենց element-ին։ Ոնց կարող ենք մենք հղում ստանանք դեպի հենց element-ին։ Մենք պետք է այդ արժեքը միտեղ պահենք որտեղ պահենք state-ի մեջ պահենք, նու դա տարօրինակ կլինի, որտեվ state-ի եւ երբ որ մենք state-ը փոխում ենք, մեր կոմպոնենտը նորից render է արվում։ Պարզվում է մի հատ ուրիշ վարիանտ կա, թե ինչպես մենք կարող ենք ինֆորմացիա պահենք ուրեմն կոմպոնենտի մեջ, առանց բայց երբ որ իրան փոխում ենք, render-ը նույնիս չի կանչվում։ Այդ hook-ը կոչվում է useref, այսպես։ Ուրեմն useref-ը շատ նման է ուրեմն use state-ին այն առումով, որ ինքը հնարավորություն է տալիս պահել ինֆորմացիա, այսինքն հիշել ինֆորմացիա։ Բայց երբ որ նրան մենք փոխում ենք, render noise չի կանչվում, okay։ Նենց որ ուրեմն դա վերագրում ենք ինչ-որ փոփոխականի, քանի որ դա հղում ենք ուզում ստեղծենք հես այդ element-ի, մենք գրենք video video ref։ Ես միշտ սիրում եմ այս տիպի փոփոխականները, որոնք որ ref-ի են հղում, Վերջում գրեմ ref։ Ինչու՞, որովհետև իր արժեքը հենց ինքը չի։ Ինքը իրականում ընդամենը object է, որը իր մեջ ունի current բանալի, որը հղում է դեպի արժեքին։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք հիմա արժեքը կարդանք, մենք կանենք video ref.current եւ դա մեզ կտա արժեքը, այսինքն եթե ստեղ դնենք 7 օրինակ, սա մեզ կվերադառնա 7։ Եթե մենք անենք plus plus օրինակ, հետո նույնիսկ անչենք video ref.current սա կլիներ 8 եւ այլն եւ այլն, okay։ Հենց որ եկեք սա անջատենք, սա հանենք ստեղից, okay։ Հիմա մենք ուզում ենք սա իր այս object-ի current բանալին հղի դեպի IS element-ը, չէ՞։ Ոչ թե React element-ին, այլ հինց իսկական DOM-ի element-ին։ Ոնց դա կարող ենք անել։ Ուրեմն նայեք, ընդհանրապես անում ենք sense։ Գրում ենք ref և փոխանցում ենք video ref այսպես։ Այդքան բան։ Սա նշանակում է, որ մենք React-ին ասում ենք, խնդրում եմ, երբ որ սա նկարես, հղումը դեպի element-ին, DOM-ի element-ին, որը ստեղծվում է, դիր IS object-ի current արժեքի մեջ։ Okay։ Դա նշանակում է, որ որ առաջին render-ից հետո video ref-ի current-ը հղում կտա դեպի DOM-ի video element-ին։ Այսինքն ստեղ հիմա on-click-ում կարող ենք անենք video ref.current.play, այսինքն element-ին, video element-ին ասում ենք, play արա, նվագիր։ Նույնպես կարող ենք ուրեմն մի հատ on-click ավելացնենք pause-ի համար, բայց ստեղ play-ի տեղը գրենք pause, հա, պաուզատուր։ Այսինքն հիմա եթե ես ուրեմն սա refresh անեմ, play-ը սկսում է նվագել, pause-ը կանգնացնում է, play, pause Իսկ հիմա եկեք ուշադրություն դարձնենք, թե քանի անգամ է այս video player-ը կանչվում, այ հա, այս ամբողջ ֆունկցիան կանչվում մեր ծրագրի մեջ։ Ոնց դա անենք, դե մի վարիանտ այն է, որ ստեղ կարող ենք գրենք console log, log-երին ուշադրություն դարձնենք եւ տեսնենք ինչ հաշվառությամբ է նա կանչվում, չէ՞։ Դա մի վարիանտ է։ Երկրորդ վարիանտը այն է, որ մենք կարող ենք օգտագործենք հենց use ref-ը, որպեսի ուրեմն հաշվարկենք քանի անգամ է նա կանչվել եւ նկարենք հենց էկրանի վրա, Ինչպես ենք դա անում, ուրեմն գրում ենք const count ref use ref, որը թող սկսի 0-ից։ Այսինքն այս պահին count ref-ը object է, որի current-ը հղում է դեպի 0, չէ՞, առաջին անգամ երբ նա կանչվում է։ Հետո մենք կանենք count ref.current ++, այսինքն առաջին անգամ երբ այս ֆունկցիան կանչվի, ինքը կգա ստեղ, կվերագրի 0-ն այս count ref-ի current-ին, սա կավելացնի եւս 1, այսինքն իր արժեքը կլինի 1 եւ մենք նրան կնկարենք էկրանի վրա այստեղ մի րոպե, ուրեմն call count is ուրեմն count ref.current sense հաջորդ անգամ երբ որ նա կանչվի ինքը կտեսնի որ մի րոպե այս հաջորդ անգամն է եւ ոչ թե կվերագրի 0 այլ այն հին արժեքը կվերադարձնի այսինքն counterf.current-ը կմնա, չի կորի, եւ մենք այդ արժեքին կգումարենք 1 եւ դա կնկարենք էկրանի վրա։ Եվ կարեւոր է հասկանալ, որ ստեղ, երբ որ մենք այդ ref-ի արժեքը փոխում ենք, դա նորից render չի կանչում։ Ի տարբերակ ուրեմն use state-ին, երբ որ մենք կանչում ենք ինչ-որ set yes image, դա նշանակում է, որ մեր ֆունկցիան նորից պետք է կանչվի, չէ՞։ Գիտենք դա։ Okay, եկեք սա ուրեմն աշխատացնենք, նենց որ եկեք մի հատ refresh անենք եւ տեսանք, որ ինքը ընդամենը կանչվել է մեկ անգամ, չէ՞։ Շատ լավ է։ Հիմա եկեք սենց բան անենք։ Հիշում եք այս text box-ը, որը ծնողի մեջ էր, այսինքն i ստեղ էր։ Հիշում եք այս input-ը։ Եկեք իր իր իր հետ մի քիչ խաղանք։ Wow։ Տեսեք, ստեղ text եմ գրում ABC։ Եվ ինչ է կատարվում ստեղ։ Եկեք հասկանանք։ Ուրեմն, երբ որ մենք input-ում, ուրեմն ինչ որ բան ենք փոխում, on change նա կանչվում, չէ, որը կանչում է set text, որը state-ը փոխում է app-ի։ Հիշեք, որ երբ որ state-ը փոխում ենք որևէ component-ի, նա նշանակում է, որ այդ component-ը դրանից հետո պետք է նորից render անի, նորից կանչվի, չէ՞։ Okay, որը բնական է, այսինքն այս app-ը նորից կանչվում է input-ի արժեքը թարմանում է, ինքը նկարում է այդ ամենավերջին արժեքը, տեքստն է նկարում ամենավերջի, չէ՞։ Եվ հետո ինչ է անում։ Հետո կանչում է նորից video player-ին source պարամետրով, այս արժեքով։ Այսինքն, սա նորից կանչվում է, այս ամբողջ կոդը նորից աշխատում է, նորից այս component-ները, այս React element-ները մենք ստեղծում ենք եւ նոր ավարտվում է։ Եվ դա անում է ամեն անգամ մենք փոխում ենք սա։ Հիմա հարց. ինչ կապ ունի այս տեքստը այս video element-ի հետ, այս video player-ի հետ։ Ոչ մի, չէ՞։ Ինչի որ s փոխում եմ, սա էլ պետք է ամեն անգամ կանչվի։ Հիմա պատկերացեք ավելի խորը վիճակ, որ ունեք մեծ ծառ կոմպոնենտների, հա, որտեղ որ ունեք կոմպոնենտ, որ ունի ցակեր, որոնք ունեն ցակեր, որոնք ունեն ցակ, եւ վերևինի state-ը փոխվեց դա նշանակում է, որ իր ձակերին կկանչի, որոնք որ իրենց ձակերին կկանչեն, որոնք որ իրենց եւ պատկերացրեք, քանի անգամ ինչքան աշխատանք է արվում, որը միգուցե նույնիսկ ավելորդ է, որովհետև միգուցե այդ state-ը, որ փոխվել է, ոչ մի կապ չունի այդ արժեքը, որ փոխվել է ստեղ։ Միգուցե պետք չի այս component-ին։ Իսկ եթե պետք չի այս component-ին, ինչի է component-ը նորից իր ֆունկցիան կանչում։ Դա անիմաստ է։ Հետևաբար դա կարելի է օպտիմիզացնել։ Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Ուրեմն գոյություն ունի մի հատ ֆունկցիա memo, եկեք նրան import անենք memo, Եվ մեմոին օգտագործում ենք հետևյալ ձևով, ուրեմն կանչում ենք memo և իրեն փոխանցում ենք մեր video player ֆունկցիան։ Okay։ Եվ մեմոն ոնց է աշխատում։ Նա ընդունում է մի հատ ֆունկցիա եւ վերադարձնում է մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, որը փաթեթավորում է այդ տրված ֆունկցիային, այս պարագայում այս video player ֆունկցիային։ Եվ ոնց է այդ այդ այդ ֆունկցիան աշխատում։ Ուրեմն, երբ որ նրան կանչում ենք, ինքը տակից կանչում է video player-ին։ Okay, եւ վերադասում է նրա արդյունքը։ Այդքանը պարզ է։ Բայց երբ որ հաջորդ անգամ է կանչում նրան նույն մուտքով, երբ որ մուտքը չի փոխվում, ինքը ասում է՝ «Մի րոպե, եթե մուտքը չի փոխվում, էլ ինչի՞ եմ նորից video player-ին կանչում»։ Եկեք նախորդ կանչված վերադարձած արդյունքը ուղղակի վերադարձնեմ։ Տենց էլ անում է։ Այսինքն ստենց է ստացվում, որ էլի մեմոն ուրեմն փաթեթավորում է այս ֆունկցիան մի հատ ուրիշ ֆունկցիայի մեջ եւ դա է վերադարձնում։ Երբ որ մենք կանչում ենք այդ ֆունկցիային, ինքը ստուգում է մուտքը եւ ստուգում է մի րոպե, ես արդեն ունեմ արդյունք, որը համապատասխան է այդ մուտքին։ Եթե այո, միանգամից վերադարձնում է, եթե ոչ, նոր կանչում է տակի ֆունկցիային, okay։ Ամ եւ հետեւաբար ինչ է ստացվում, եթե մուտքը չի փոխվում, նա ավելորդ անգամ, այսինքն 1-ից ավել, չպետք է որ կանչի, չէ՞։ Եկեք տեսնենք նենց որ եկեք սա refresh անենք, հիմա ստեղ եթե ես փոխում եմ, տեսնում եք, call count-ը չի փոխվում։ Այս ֆունկցիան ավելորդ անգամ, այս ֆունկցիան, այսինքն video player ֆունկցիան, այ այս ֆունկցիան ավելորդ անգամ չի կանչվում։ Կանչվեց մի անգամ, մուտքը այդ ժամանակ ինչ էր, source ու այս հողումը, չէ՞։ Ու դրանից հետո մուտքը չի փոխվել, քանի որ չի փոխվել, ավելորդ անգամ մեմոն չի կանչում նրան, այլ միանգամից ուղղակի վերադասում է նախորդ արդյունքը։ Եկեք շարունակենք մեր օրինակով։ Ուրեմն եկեք նենց անենք, որ այս վերևի app-ը իմանա երբ է video player-ը, ուրեմն նվագում վիդեոն եւ երբ է pause-ը անում վիդեոն, okay։ Նենց որ ոնց անենք դա, դե պետք է ֆունկցիաներ ուղարկենք, չէ, video player-ին, նենց որ կասենք ուրեմն երբ որ on play, երբ որ play-ը սկսի, խնդրում եմ կանչիր այս ֆունկցիային, Եվ երբ որ pause-ա լինի, on pause, խնդրում եմ կանչիր այս ֆունկցիային, okay? Ստեղ եկեք ուրեմն state ստեղծենք, որպեսզի հասկա հիշենք իրավիճակը, նենց որ const is playing set is playing որը use state նախնական ուրեմն false է, չէ՞։ Երբ ստեղ ուրեմն երբ որ on play լինի, կկանչենք set is playing true-ով Եվ երբ որ պաուզա լինի, կկանչենք set is playing false-ով։ Ինչ որ sense բան չէ, հիմա եկեք նաև գրենք միտեղ, որ տեսնենք, որ իրոք տենց է, դե, div-ի մեջ ինչ որ, ասենք video is հետո ստեղ ստուգենք, ուրեմն is playing-ը true է, եթե io is playing playing կամ paused Ինչ որ sense բան, չէ՞։ Հիմա ստե գրած է video is past, երբ որ play ենք անում ինքը ու բան չի փոխվել։ Ինչի չի փոխվել, դե parse-ա, որովհետև ներքին մասը չենք գրել։ Դա դե»։ Okay, նենց որ եկեք մտնենք ստեղ, ընդունենք այդ դրանք, նենց որ ստեղ պետք է on play եւ on pause լինի, չէ՞։ Եվ ինչ է ստացվում, երբ որ ստեղ ուրեմն կանչում ենք play, ստեղ կկանչենք on play Եվ երբ որ pause լինի, կկանչենք unpause։ Ահա, հիմա պետք է որ ճիշտ աշխատի, այսինքն հիմա եթե մենք աշխատացնենք, play սխնում ենք գրածա play, pause ենք սխնում գրածա pause, play ենք սխնում գրածա play, pause-ը։ Ոստեղ երբ որ ուրեմն տեքստը փոխում ենք, ինչպես տեսնում ենք, ընդհանրապես մեր մեմոն չի աշխատում։ Ամեն ինչ ծխել ենք։ Եկեք հասկանանք ինչու։ Այսինքն եթե մենք վերադառնանք ստեղ, Ուրեմն հարց ձեզ։ Մուտքը այս մուտքը video player-ի ամեն անգամ երբ որ մենք կանչում ենք փոխվում է թե չէ։ Դե եթե մենք sense անենք, չի փոխվի։ Չէ՞։ Որտեղ միշտ կլինի այս տեքստը։ Բայց ստեղ փոխվում է։ Ստեղ մենք այս ֆունկցիան եւ այս ֆունկցիան ամեն անգամ նորից ստեղծում ենք։ Հետևաբար, քանի որ նրանք on play-ի ու on pause-ի արժեքները փոխվում են, նշանակում է մուտքն է փոխվում։ Հետևաբար մեմոն ասում է, օ, մի րոպե, մուտքը փոխվել է, պետք է նորից կանչեմ տակի ֆունկցիային։ Եվ հետևաբար մեր այդ ամբողջ աշխատանքը, որ մենք արեցինք, որ մեմո ավելացրեցինք եւ այլն, որ մեր ֆունկցիան ավելորդ չաշխատեր, ամբողջովին ջարդեցինք։ Ոնց կարելի է դա շտկել։ Հիմա նայեք։ Գոյությունի մի հատ hook, որը կոչվում է use callback։ Ուրեմն նրան import անենք use callback, ահա։ Եվ նրան օգտագործում ենք հետևյալ ձևով use callback նա ընդունում է երկու պարամետր։ Առաջինը ֆունկցիան է, որը ուրեմն օրինակ եկեք վերցնենք այս սա եւ դնենք ուրա, ստեղ։ Եվ երկրորդը զանգված է, որը ունի կախվածություններ, թե այն ինչ որ պետքա փոխվի, որպեսզի այս ֆունկցիան նորից ստեղծվի հիմա ստեղ քանի որ կախվածություն չունի այս ֆունկցիան ոչ մի բանից, ինքը կարող է ուղղակի մի անգամ ստեղծվի եւ վերջ։ Հիմա նրան նրան արդյունքը վերագրում ենք ինչ որ անունի, հա, on play եւ դա ուրեմն փոխանցում ենք արդեն ստեղ։ Նույնը անում ենք on pause-ի ժամանակ on pause, հեսա on pause-ը կստեղծենք const on pause use callback um, որին փոխանցում եք այդ ֆունկցիան եւ ոչ մի կախվածություն նա չունի, չէ՞։ Էլի, այս կախվածությունը նույնն է, ինչպես որ use effect, հա, այսինքն այս ֆունկցիան նորից կստեղծվի, այն ժամանակ, երբ որևէ արժեք, որ այս զանգվածի մեջ է, փոխվի, բայց քանի որ այս օրինակում ենք ախտվածություն չունենք, միակ բանը, որ մենք օգտագործում ենք այս ֆունկցիայից դուրս, դա set is playing-ն է, հա, այս set-ն է state-ի։ Բայց setter-ները state-ի երբեք չեն փոխվում, okay? Հենց որ դա խնդիր չի մեզ համար։ Հենց որ նենց չի, որ սա պետք է դնենք ստեղ, էլի, որ երբ որ այս ֆունկցիան փոխվի, մենք այդ ֆունկցիան երբեք չի փոխվի։ Okay, դա մի օրենք է use state-ի natural.da patch-ի մեզ եւ խնդրեմ մենք հիմա փոխանցում ենք։ Ուրեմն ինչ է ստացվում ստեղ, որ այս ֆունկցիան առաջին անգամ երբ որ կանչվում է, չէ՞, state կստեղծվի, որը որին կվերագրվի direct text, state կստեղծվի, որին կվերագրվի false Այս use callback-ը կստեղծի այս ֆունկցիային եւ կդնի on play-ի մեջ, կստեղծի այս ֆունկցիային եւ կդնի on pause-ի մեջ։ Հաջորդ անգամ, երբ կանչվի, useState-ը կասի մի րոպե, state-ը արդեն գոյություն ունի, վերադարձնեմ այդ նախորդ արժեքը, նույնը ստեղ, is playing-ը, հա, use callback-ն է կասի մի րոպե, ես այս ֆունկցիան արդեն ստեղծել եմ եւ ոչ մի կախվածություն չի փոխվել, վերադարձնում է հին ֆունկցիան։ Նույնը ստեղ։ Հետևաբար on play եւ on pause-ի այս ֆունկցիաները ստեղծվում են ուղիղ մեկ անգամ քանի որ կախվածություն չունի։ Եթե ունենային եւ կախվածությունը փոխվեր, միայն այդ ժամանակ նոր ֆունկցիա կստեղծվեր, բայց ոչ միջև։ Եվ քանի որ on-play-ը, on-pause-ը չեն փոխվում, այսինքն նույն արժեքներն են, նշանակում է մուտքը չի փոխվում։ Հետևաբար մեմոն ճիշտ է աշխատում եւ վերադասում է նախորդ արժեքը։ Հենց որ ստեղ եթե մենք վերցնենք ու սկսենք ինչ-որ բաներ փոխել, ինչպես տեսնում եք, այս մեր ներքին կոմպոնենտը նորից render չի արվում։ Եվ միևնույն ժամանակ մեր ներքին component component-ը կարողանում է on play on pass ֆունկցիան կանչելով իմաց տալ ծնողին իր իրավիճակը, այսինքն նվագում է, թե չէ, այսինքն ստեղ որ play ենք անում, ծնողը իմանում է եւ նկարում է playing, pause ենք անում, ծնողը իմանում է եւ նկարում է paused։ Հիմա եկեք ոչ թե փոխանցենք որպես source մի հատ text, այսինքն հղումը, այլ փոխանցենք դրա տեղը մի հատ object, որը կունենա իր մեջ ավելորտ ինֆորմացիա, կինոյի մասին։ Օրինակ, կինոյի անունը, title, չգիտեմ, bunny movie եւ իհարկե նաեւ հղումը։ Չէ՞, sense մի ու պատկերացրեք այդ օբյեկտի մեջ լիքը բան կարելի է լցնել։ Եվ ստեղ ուրեմն մեր video player-ի մեջ իհարկե պետք է ստեղ անել source.url Եվ միգուցե նաև անունն ենք նկարում, ինչու չէ, նենց որ եկեք ստեղ անենք h2 եւ իր մեջ նկարենք, չգիտեմ, source.title։ Հա, ինչ որ sense բան։ Եվ խնդրեմ, սա անունն է կինոյի, եւ մնացածը ուրեմն նորմալ աշխատում է, կարող ենք play անենք, կարող ենք pause անենք, շատ լավ։ Հիմա, ստեղ եթե մենք սկսենք տպել, ինչպես տեսնում եք, երբ որ ծնողը նորից re-render անում, նաեւ render է արվում մեր ձակը։ Այսինքն մենք նորից memo-ն ջարդեցինք։ Ինչու՞։ դե Եկեք ուշադրություն դարձնենք։ Ուրեմն այս օբյեկտը ամեն անգամ նորից այս ֆունկցիան կանչվի, այս app-ը, այսինքն ամեն անգամ app-ը re-render արվի, հա, նորից այս ֆունկցիան կանչվի, մենք նորից կստեղծենք մի հատ նոր object, հետևաբար մուտքը մեմոյի փոխվում է եւ մեմոն ստիպված ուրեմն տակից կկանչի մեր video player-ին եւ այսինքն նորից եւ նորից մեր video player-ը աշխատում է։ Ոնց կարող ենք շտկենք սա։ Իրականում սա ունի մի քանի լուծում։ Առաջին լուծումը նայեք ստեղ, ուրեմն video player-ը այս memo-ն, որ մենք ունենք, իրականում ընդունում է երկրորդ ֆունկցիա, որը համեմատելու ֆունկցիան է։ Ուրեմն նայեք, նա ընդունում է նախորդ մուտքը prev props եւ հաջորդ մուտքը next props, հա? Այսինքն նախորդ prop-երը, որոնք որ մտել էին եւ հաջորդ prop-ը, որը մտնում է։ Եվ մեր նպատակը վերադասնել կամ true կամ false True, եթե նրանք հավասար են, նույնն են, այսինքն մեմոին ասում ենք պետք չի նորից կանչել ներքին ֆունկցիային, այլ վերադարձում նախորդ արդյունքը, կամ false, եթե տարբեր են եւ ինքը ստիպված նորից պետք է կանչի մեր այս փաթեթավորված ֆունկցիային, okay? Դրանից մենք կարող ենք անենք հետեւյալը։ Նայեք, մենք կարող ենք ասենք, եթե crave proxy.on player փոխվեց, հավասար չի next proxy.on plane Ամիջապես վերադասում ենք false։ Այսինքն հավասար չեն մուտքերը, հա։ Նույնպես մենք կստուգենք on pause-ը։ Մի րոպե։ on pause on pause Եվ մենք հիմա կստուգենք source-ը։ Հիմա source-ը ոնց ենք ստուգում։ Նայեք, կասենք եթե priv props.source.title-ը հավասար չի next props.source.title-ին, այդ ժամանակ վերադասնում ենք false Եվ մենք նաև պետք է URL-ը ստուգենք, նենց որ կասենք նույնպես նույն ձևի, կասենք ուրեմն URL-ի դեպքը, եթե URL-ը տարբերվել է, այդ ժամանակ ուրեմն ինչ որ բան փոխվել է, մնացած բոլոր դեպքերում նրանք հավասար են։ Okay։ Սա մի վարիանտ է։ Իհարկե տարբեր ձևերով կարելի է հավաքել ստրուկտուրալ համեմատման, եթե ձեր օբյեկտները օրինակ խորն են եւ բարդն են, կարելի է JSON stringify անեն եւ ընդհանրապես համեմատել իրար հետ։ Ցանկացած բան։ Գիտակցեք, որ ուրեմն React Memo-ն մակերեսային ընդհանրապես ուրեմն S prep-proxy եւ next proxy ուրեմն բանալիների արժեքներն է, ուղղակի սովորական համեմատում։ Եթե նույնն են, ենթադրումը նույնն է, եթե false, եթե նույնը չեն, ենթադրումը որ ինչ որ բան փոխվել է։ Եթե ինչ որ ավելի բարդ համեմատում եք ուզում անեք, դուք պետք է ստիպացեք ձեր համեմատման ֆունկցիան փոխանցեք եւ արդեն որոշ որոշում կայացրեք, թե նույնն են, թե նույնը չեն։ Ուրեմն այս օրինակում ուրեմն մենք փոփոխությունը որ այցենք, հիմա ստեղ եթե ես փոխեմ, ինչպես տեսնում եք, ոչ մի բան չի փոխվում։ Չնայած ամեն անգամ մենք ստեղծում ենք մի հատ նոր object, չէ՞, հեսա, այս object-ը նորից եւ նորից ստեղծվում է։ Բայց քանի որ մենք ստեղ համատում ենք եւ տեսնում ենք, որ ներքին title-ը այդ object-ի եւ ներքին URL-ը object-ի չի փոխվել, ընդհանրում ենք արժեքը չի փոխվել եւ անիմաստ կլինի նորից նկարել նորից render անել այս ամենը։ Դից որ մենք ասում ենք, չէ, նույնն բան պետք չի անել։ Երկրորդ լուծումն է սա։ Երկրորդ լուծումը նա է, որ քանց թե մենք ամեն անգամ նորից նոր օբջեկտ ստեղծենք, մեր մենք այդ օբջեկտը ստեղծենք մեկ անգամ եւ նորից եւ նորից օգտագործենք։ Ոնց։ Դե use callback-ը օգտագործվում է, որպեսզի մենք ստեղծենք մի հատ մի հատ ֆունկցիա եւ նորից եւ նորից այդ նույն ֆունկցիան օգտագործենք, չէ՞։ Նույնը կա ուրեմն արժեքի համար։ Կոչվում է use memo, use memo, այսպես։ Use memo-ն ընդունում է մի հատ ֆունկցիա, որի արդյունքն է մեզ հետաքրքրում ոչ թե ֆունկցիան, այլ արդյունքը ֆունկցիայի եւ իր կախվածությունը։ Եվ դա ուրեմն կվերագրենք ուրեմն video data data-ին եւ ստեղ ուրեմն մենք կվերադարձնենք այդ object-ին, այ այս object-ին։ Մի րոպե։ Այսպես։ Հիմա սա այս video data-ն մենք կփոխանցենք այ ստեղ։ Հիմա ինչ է ստեղ կատարվում։ Ուրեմն, use memo-ն կկանչի այս ֆունկցիային եւ կվերադարձնի եւ կվերագրի այս փոփոխականի մեջ այն ինչ որ այս ֆունկցիան վերադարձնում է, այսինքն video data-ի մեջ կգնա կմտնի այս օբյեկտը։ Հաջորդ անգամ use memo-ն կասի մի րոպե, ես արդեն ունեմ արժեքը նախորդ use memo կանչելուց, եւ ոչ մի կախվածություն չի փոխվի, հետեւաբար վերադասում եմ այդ նույն նույն արժեքը։ Եվ այդ նույն արժեքը գնում է մտնում է վիդեո դեյտայի մեջ։ Սա շատ օգտակար է, երբ որ դուք ստեղծում եք մեծ բարդ կոմպլեքս օբյեկտներ, որտեսի ամեն անգամ նորից այդ օբյեկտները չստեղծեք, փաթեթավորում եք ուրեմն use memo-ի մեջ մի հատ ֆունկցիա, որը վերադարձնում է այդ օբյեկտին։ Եվ այդքան բան, եւ հաջորդ անգամ կստանաք այդ նույն օբյեկտը։ Էլ չեք նորից եւ նորից ստեղծի այդ օբյեկտներին այնպես որ հիմա այս video data-ին ուրեմն մենք փոխանցում ենք ստեղ եւ հաջորդ անգամ կլինի նույն օբյեկտը, քանի որ նույն օբյեկտն է, դա նշանակում է որ նույնիսկ եթե մենք այս այս համեմատումը հանենք ստեղից այսպես refresh անենք, ստեղ հիմա ես փոխում եմ, ինչպես տեսնում եք, call count-ը չի փոխվում, այսինքն նորից այս ֆունկցիան չի կանչվում։ Ինչու՞, որտեղ մուտքը չի փոխվում։ Նույն օբյեկտն է ստանում, որը նկարագրում է վիդեոյի ինֆորմացիան, որովհետև օգտագործում ենք use memo, նույն ֆունկցիաներն է on play եւ on pause, այս on play եւ on pause ստանում, քանի որ մենք օգտագործում ենք use callback։ Ամ եւ էլի, քանի որ մենք օգտագործում ենք memo, memo-ն, այս memo-ն, ստուգում է մուտքը, համատում է նախորդի հետ, էլի մեմոն ինքը մակերեսային է ստուգում այդ մուտքերը, այսինքն ընդհանրապես իրանց բանայիններով է պատտվում եւ արժեքներն է ստուգում, համեմատում, հա, եթե նույնն է, նույնն են, եթե չէ, չէ։ Եթե ավելի բարդ, ավելի խորը համեմատում է պետք անել, մենք պետք է փոխանցենք մեր համեմատման ֆունկցիան, որը եթե վերադասում ենք true նշանակում է նույնն են, նույնիսկ մի կանչի, եթե վերադասում ենք false նշանակում է ինչ որ բան փոխվել է, խնդրում եմ նորից կանչիր տակի ֆունկցիային եւ վերադարձու իր արդյունքը։ Ուրեմն այսօր մենք խոսացինք useRef hook-ի մասին, որ հնարավորություն է տալիս պահել ինչ-որ մի արժեք, ինքը ավելի կոնկրետ վերադարձնում է մի հատ object, որը ունի current հղում դեպի այդ արժեքը, հա, որին կարելի է կարդալ, գրել եւ փոխվելուց նորից re-render չի արվում։ Ի տարբերակ use state hook-ին։ Մենք տեսանք, որ գոյություն ունի memo ֆունկցիա, որը վերցնում է մի հատ component, հա, մի հատ ֆունկցիա, functional component, եւ նրան միայն կանչում է այն ժամանակ, երբ մուտքը փոխվում է։ Եվ եթե մենք ուզում ենք հատուկ համեմատում ցույց տանք, հա, եթե ավելի խորն ենք ուզում համեմատենք օբյեկտները օրինակ, մուտքի մենք կարող ենք փոխանցենք մեր համեմատման ֆունկցիան որպես երկրորդ argument իրեն եւ վերադասնենք true, եթե ոչ եթե նույնն են, false, եթե ինչ որ բան փոխվել է։ Ա, Մենք նաև խոսացինք use callback-ի մասին, որը հնարավորություն է մեզ տալիս նորից օգտագործել եղած ֆունկցիան, ոչ թե ամեն անգամ ստեղծել նոր նոր ֆունկցիա։ Այդ ֆունկցիան միայն նորից կստեղծվի, երբ իր կախվածությունը փոխվի։ Նաև կա use memo, որը օգտագործվում է, որովհետեւ մենք նորից օգտագործենք կամ հիշենք ինֆորմացիա, զանգված, object եւ այլն։ Այսինքն, եթե մենք չենք ուզում ամեն անգամ նորից եւ նորից ստեղծենք այս object-ը, մենք կարող ենք փաթեթավորենք նրան use memo-ով եւ հանձնենք նրան մի հատ ֆունկցիա, որը կվերադարձնի այդ object-ին եւ այդքան բան։ Այսինքն, ամեն անգամ սա կանչվի, նախորդ object-ը մենք կստանանք նոր object, այսինքն նորից այս ֆունկցիան կկանչվի եւ մենք կստանանք նոր object միայն այն դեպքում, երբ ինչ որ կախվածություն փոխվի, բայց այս դեպքում օրինակ կապվածություն չունենք, նա ընդհանրապես կկանչվի մի անգամ եւ մենք միշտ կստանանք այս նոր նույն օբյեկտը։ Այդքան բան, հույսով եմ այս ամենը པարզ էր, հույսով եմ հետաքրքիր էր, մենք շուտով կհանդիպենք։